Если ты включил это видео, то значит ты смотришь мое новое прохождение, мой зритель. Это игра LA Noir. Э, Rockstar, ее создатели, да-да, те самые Рокстар, что выпустили недавно GTA 5. Ну как недавно, давно, если честно. Это их старая игра LA Noir 11 -го года, и вы сами все увидите сейчас. Начинаем. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car. A symbol of freedom and vitality. И говорю сразу, субтитры я читать не буду, читайте их сами. Я надеюсь, проблем не будет. Where every man can own his own home, and have room to breathe, and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. Хочу отметить, что довольно красивая графика. A city of pioneers. Ну и разумеется, для старой игры, да. mid-century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. отражение. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling car 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective An ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. I dawajcie, pojechali. Go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. И мы уже приехали на переулок, где было совершено преступление. Сейчас 10-10 вечера. Homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a low life. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. Честно, какие-то прям, ну, This is a fist hump. да. Just going through the motions. Ага. Probably right. Let's just get it over and done. Левый shift, да, All right, левый have it shift your это way. бежать. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me так, так, and we'll talk it out. Может где-нибудь здесь? Э, что здесь? Здесь ничего. Да? Э, музыка затихает, если все улики в этом месте обнаружены. Э, звуковые индикаторы. Ага. It's not my job to pick through other people's trash. Газета. А могу ли я прочитать? Нет? Могу. Я могу. Э, вот это, да. Возможности человеческого разума безграничны, так считают. И еще раз. Dr. Fontaine, could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr... Sheldon. Courtney Sheldon. I'm only in second year, doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. Ah. That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Chef. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine. He's so far away. It's like he's wandering We went through a lot together. Yes, Doc. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Shelton. And your penance, for your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time. With what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I, I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. Жестоко. Но, правда, да. Не всех можно излечить. Запомните это. I tell you, I'm jinxed. I always get landed with this crap. Э, и, и я случайно еще раз нажал. Я дурак. Понимаете? Отмени, пожалуйста. Отмени. А можно это как-то пропустить? Да, ладно. А, я вам включу, когда это закончится. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you... Thinking of... Specializing, Mr... Sheldon, or Courtney Sheldon. I'm only in second year, doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. Ah. That's what I wanted to talk to you about. Я нашел, как их переключать. Это кнопка B которая назад. Так, не так. А, я могу ее повертеть и... Как, как назад? Как назад? Игра ничего не объясняет. А, правая кнопка мыши возвращает тебя. Бутылка. Что? Что за бутылка? Мне кажется, да, она никак не связана, но зря ты так думаешь. Кол э, Фелпс, если не ошибаюсь, да? Кол Фелпс. Так, символ лупа или резва колокольчика указывает на то, что рядом какой-то объект. Ага. Но ну, я знаю, куда нам, я уже понял. Туда, где наш напарник стоит, собственно. Ну, давайте бежать. Вот оно, место преступления. Так. Ага. Вся стена в крови. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Да. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Так. Открыть блокнот. Улики и пятно крови. Пятно крови на дверях и мостовой, да. Ага, вот даже рисунок. Вернуться можно так вот. Ага. Люди, места, ну, все ясно, да. Э, мы в Уилширском отделении полиции, седьмое подразделение. Давайте осмотрим эти мусорки хотя бы. И здесь тоже нет ничего. Э, кажется, нам сюда. Давайте посмотрим вокруг. Что еще может быть есть? Может какая-нибудь ачивка? Я не знаю. Ага. Это нас возвращает. Все ясно. Вот так, да. Ага. Все, все, все, все. Свет. Может быть, там кто-то есть? Да. Я хочу посмотреть тебя. Ну, ладно. Так. Ага. Темный переулок. Бутылка. Здесь спит бомж. Ну ладно, как хотите. О. Ого. Как ты умеешь, однако. А вот и пистолет. Да. Наше орудие убийства. Ага. Smith Wesson. Serial ага. S71893. 7 White 8. Ну, так, все, тихо. ага. Два патрона были в выстреле. Instead of dropping down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Так, возвращаем его. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Так. Ну-ка. Улики. Револьвер. Так это же я уже читал как бы что-то. Так, ладно, игра нас снова обучила, как пользоваться нашим... Ну блин, ну вот подозрительно, подозрительно. Нашим блокнотом, все. Вспомнил слово. Мне кажется, нам надо спускаться. Нет? Да. Нет, нет, нет. and see if we can come up да. with da, da. That's a long Правильно. shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Поехали. Побежали. поехали, побежали. Давай. Давай. Наше дело. Все. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Нам нужно вооруженный магазин. Да. Все, сел, поехали. Ой, не знаю, я немного не порисовался. О, Я буду долго привыкать к этой физике машин, говорю сразу. Так, на следующий, наверное, повернем. Эть! Фух. <laughs> Заметьте, я смог, я смог. А... Так, знаете, мне громковата музыка, если честно. Я ее даже вот так вот убавлю. Прости, что вам это приходится видеть все, но не хочется особо вырезать, чтобы вы все видели. Так, кажется, он долго будет стоять. А, нет, да, только начал маневрировать как он сразу оп и поехал. Так, э, давай теперь свернем вот здесь, в переулке. Глупо, глупо. И я уже задел стену. Вот это я даю. Так. Да, дальше. Едем, едем, едем, едем, едем паре кварталов отсюда, говорил он, но хочу напомнить. И вот он, да. Мы приехали. Оружейный магазин. 10.31 вре- вечера. 21 минуту мы провели там и приехали сюда. That claim. Officers Phelps and Dunn, can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, model 27, registered Magnum. Chambered for 357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. <laughs> You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. Ага, It's спасибо. about something bad, right? Model 27 with pearl grips, Cole. You see it Ага. on there? Модель 27. Спидра... Спидрамутовый. А, вот здесь пишется. Итем. Да, итем. А, 27, вот это. Да. We're in luck. Errol Schroeder, Schroeder. 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Мгм. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Да, без проблем, молодец. Хороший, гра... Хороший гражданин. До нового идти. А, все, понял. Здесь просто идти надо. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Да, Окей. да. In for a penny, in for a pound. Either way, Gunga Din. Выбираем место и едем. Так. Ага. В меню. Карта. Серьезно. Так, так, так, так, так, так. Ага, здесь пиво, где совершено преступление. Ага, вот отсюда, то есть мы приехали вот сюда. И теперь нам нужно сейчас налево переехать мост. Да, все. Так. Спасибо, карта. Извиняюсь. Как же здесь сигнал работает? Надо узнать. Странно, не знаю, как он здесь работает. Но ну, это в, в управлении можно посмотреть. Прямо сейчас даже управление, клавиатура, мышь позвать напарника на Z. Ага. Так, лево-право, приложить, перезарядить на К, Р, да, все правильно. Провести захват нормально, снять, покинуть ну пойдет. Выбросить найденное оружие. Ага, ладно. Войти, выйти. Делать, чтобы напарник. Выбрать режим камеры. Ага. Угу. Использовать интуицию? Ше. Странно, ну ладно. Посмотреть на цель. Карта в машине. Руль влево, руль вправо. Газ, тормоз, ручной, звуковой. Ответить на вызов. Спросить дорогу. Это буква А. Ф Значит, он нам может подсказывать дорогу. Все. Все. Ну-ка. О, да. Хорошо. Я буду этим пользоваться. Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One of a kind murder weapon bought locally using a real name. If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. Two out of every three crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really Да. are full of it. Не, ну вы видели, я как бы сам ехал по своей полосе, а он взял и начал меня тупо обгонять, как бы подрезать, подрезать, не обгонять, да. И знаете, я, наверное, еще убавлю звук. Что-то реально громко. Я прям не могу. Так, э, аудиоэффекты еще. Музыку на один и диалоги. Так вот. Все. Все. Так. Сохрани данные. Спасибо. И мы продолжаем. Вот, вот так уже получше. Так, сейчас нам еще прямо. Ага. И здесь налево. Ага. Молодец мой GPS-напарник. Но ну, я уже вижу, куда нам. Только остается разобраться. Да, вот он. Квартира Шредера. 10.49 вечера. Пойдем? Пойдем, мой напарник. Так, мне кажется, да, вот она. Вот она. Квартирка его. Вот мы можем сюда войти. Так. Ага. А, Шервуд. Шродер. Харпен 2. А, Шервуд. Вы заметили, да? Они различаются чуть-чуть. Ну ладно. Нам какая разница, как говорится. Давайте поднимемся, найдем квартиру 2. Так, это квартира 3, это квартира 2. Стучимся. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter, he works for me. I have that gun here in my drawer. Oops. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. That was a very bad move, Schroeder. Давай. Вот так. Не пропускаем ни одного удара. Давай, давай. Коул Фелпс. Давай. Давай, осталось добить его. Взять захват. Ой, взять захват. На. Вырубил. Молодец Ralph, просто. <laughs> да, да, да, конечно. Keep an eye on him, Ralph. I'm gonna take a look around. Вот, вот они следят правильно. Ну ладно. Мне вот сюда. Так, что же это у нас такое? Ага. Открываем. И здесь у нас даты рождения. Что это? Не пойму. Что, что это значит? 2, 10, 46. Что, что это значит? Не пойму. Ага. Так. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Нет. Нет. Да, давай. Нет. Только не говорите, что вы кинули это дело. Пожалуйста, не говорите. Что это? Какая-то заставка. Ладно, будем смотреть. Похоже, что это молодой я. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. Didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. грубо с нами обошлись. И у нас какая-то заставочка 1-1 клаб. Вооружен и очень опасен. И это будет в следующей серии. Да, это дело будет в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, не забываем подписываться на канал. И удачи всем!